<laughs> Welcome to a very special episode with a very special guest, MJ, my girlfriend. She's a great FIFA player. We played together and and girlfriend. The channel exists because of her. She helped a lot with the design and let's play. Let's play. We're going to play the FIFA 18 demo. We play on the same team and not against each other. We make a very good team. Obviously I'm Portuguese and so is she, so it's normal that we communicate in Portuguese with each other. Let's go! Para de olhar para o computador, estás linda, vá, olha para ali, mas é. Estás linda. Tem que colocar sempre na avião, não? amor! Não é só clicar, é ficar aqui. Olha, estou aqui. E viste o fez? Deixa a bola passar para trás. Sim, mas já tens de ter a bola, porque se não tivesse a bola, deixa passar. Outra vez? Sim. É lá. Viste? <laughs> Sem é abrir. Depois quase apanhar. Apanha isto! Don't worry guys, we'll put subtitles when we speak in Portuguese. No. Let's go, I'm red, MJ is blue. Let's go. Passos pequeninos. Oh boy. Vamos. Incredible. Here we go. go. vai, vai, vai, corre, corre, corre, corre, vai. Vá. Pumba. Gol! Sim! que não festejas? Porque eu não consigo fazer ou fazer coisas. As pessoas em casa estão a adorar. Mas fizeste coisas, fizeste o si. Oh, amor, eu cliquei, tipo... No X. Isto, sim, para quê? Ah, vamos, vamos. Contenta com as asneiradas que então o meu namorado vai fazer. Porque ele faz muitas depois de esperar um bocadinho. Então toma. Comentem com as asneiradas. Vá, cabeça. Boa, bem jogado sempre, Vamos embora. Pronto. Pronto, pronto agora. Pronto agora, chuta. Triângulo. Eu não estava à espera do passe. Vamos, vamos. Não. Olha ali, olha naquele. Agora pumba. Ganda pumba. Oh! Boa. Era um golaço. Pois era. Isso. Isso. Mais um. Vamos. Cuidado com os fora de jogo. Está, mas eu tentei golo! Garrett Bale, faz assim, faz assim. Mano, eu não gosto disso! Mas é o Bale que faz, não sou eu. Parece o Bale. Bom golo, não foi? Foi. Olha, contra-ataque, contra-ataque. Não era para este, não era para este. Escrevam nos comentários. Eles são bons. Ok. As neiras. Quais as neiras? Tipo... Tipo isto. Cartão amarelo para o nosso menino. Ronaldo. Nem penso em coisas. Olha. E que passe, que passe. Fosse, enganei. Foi muito bem. Marco, pumba. Hello, darkness, my old friend. Ok, contra-ataque, contra-ataque. Passe. Estás fora de jogo. Não tem nada, corre. Faz outro passe. Boa! Podias ter passado. Festeja, não te esqueças, festeja! Faz esse festejo assim. Descarregaram-me muitos botões. Mas é não sei as combinações. Vou-te ensinar. Para fazer o dado. Eu não quero isso. Não compactue com essa coisa. Não vergonha. Para! Ai! Qual vai ser agora? Foi falta, viste que eu fiz? O que é que fizeste? Não digas que é vermelho. Não, mas vais ver o que eu fiz. Daniel Carvajal. Deixa eu ver se mostra. Ei! vai sair. É. Olha, você ilusionado lesionado. Pois. Lesionaste o homem. Amor, essa para fazer faltas é sério. Não posso fazer mais fotos. Ai, ai, ai, tá tira, tira, tira, tira. X, x, pedi para fora. Vai, vai, olha este gol, estás sozinho, vai. Vai. Vai. Criar? Sim. Foi engano. Vou expor isto que eu deixo. Todas... Não há, não há filtro. Todas maneiras... Ah, outra vez! Hum, Isso é porque és do Porto, é muito agressiva. Olha, partiste-lhe o pé. Olha ali o pé dele. Ah, amarelo. Simpático, árbitro. Olha, vai, vai, vai. vai. Não espaço por simpatia, não, não, não. não existe aqui. Vá, faz gol. Pumba! Bonito, foi com... este teve classe. Foi devagarinho, foi devagarinho. Olha, fizeste. Fogo! Só ver esta coisa. Vamos. Ah, ah, ah, ah, ah, Vamos, vamos. É Estás fora do jogo? Não estou não. Pumba, golaço. Pumba. Muito. Faz mal. Faz mal faz mal. Ai, olha para isto. <laughs> Foi engraçado. Vamos, contra-ataque. Isso. Isso. Isso. Isso. Ai, que lindo. Ai que lindo, não me acredito. Que golo! Grande golo. Isto é em amador? Não, isto está em semi-profissional. Pum! Estás parado. Yeah! 5 a 0. Neca. É é? Bye, bros. Bye, bros. Yeah. Somos amigos. Bye. Thanks for watching this episode, it was a delight to play with MJ. Obrigado pessoal, thank you guys and see you next time. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye! So guys, I'm sorry for all the times that when she failed a really easy goal, I did like a, a bad face or when she she failed the obvious pass, I said, come on! And I'm sorry for... quando too far. Ah! Bye guys. This was a great experience. We will be back playing together in FIFA 18. There's the squad... The squad building challenge... No the uh, we will be back with more 2v2 online on FIFA 18 offline as well this was just a test what do you think of FIFA 18 is it better than 17 MJ okay anyway this is all thanks for watching everyone and I will see you next time bye bye